每班十四组，每组两人，两人一起合作，手持魔法布，同心协力的将宝石放在魔法布上，并与同伴合力运送宝石至魔法阵，同时将宝石抛向天空施展魔法。成功出法后，再将宝石送。 down 嗯 加油，越大声越有气势，越能获胜哦！油，加油，很酷！加油，加油，我最棒！我最棒！ 我们热血我们希望我们能靠近梦想一些比赛结果精彩对获胜胜长春生国晓生日快乐